Bon dia, són a 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Parlem ara d'escoltes. Cardedeu, el Vallès Oriental, ha acollit aquest cap de setmana la, traba, la trobada més multitudinària que s'ha fet mai a Catalunya d'escoltes entre 14 i 17 anys. 2.300 pioners i caraveles han fet activitats diverses amb l'objectiu d'unir el moviment i treballar per la cohesió social. Ho explicava a Catalunya Ràdio el director de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, Víctor Montés. A realitzar activitats d'aprenentatge i servei i també de, de coneixement Vicença per trobar-se per primera vegada tots, tots plegats. Llavors hem, fet, hem realitzat activitats que van des de la neteja d'un refugi antiaeri, accions de rehabilitació de centres educatius aquí a Cardedeu... S'han instal·lat prop de 600 tendes de campanya per acollir els agrupaments que han arribat d'arreu de Catalunya.